Unite, jos ranga, stop violență! Vă mulțumesc din toată inima și tot sufletul că sunteți alături de mine. Astăzi am să vă arăt cum muncesc eu la noua mea casă. Mulțumită vouă că sunteți alături de mine, majoritatea dintre voi aveți respectul meu din toată inima și tot sufletul. Pentru început te-aș ruga din toată inima să distribui peste tot acest video, să vadă toată lumea că chiar am ambiția să pun casa la punct, după care când voi termina casa, te voi invita să faci un grătar alături de Cătălin Talent. Majoritatea vedetelor niciodată nu o să vedeți că va munci singure, cu mâinile lor, să muncească la casa lor. Pentru că vedetele sunt uh, niște ipocriți care uh, așteaptă să aibă slugi, să le facă aia, aia, aia. E, uite, eu astăzi vă dovedesc cum muncesc eu la noua mea casă. Problema este în următor, că am încercat să cer ajutorul în stânga, în dreapta, nu mi s-a oferit ajutorul. Fac și eu cum pot și cum mă taie capul. Fraților, este foarte greu să fii de unul singur, să poți munci exact aici. Eu astăzi am să pun tavan fals. Cum? Veți vedea imediat cum muncesc eu la acest dormitor și distribuie peste tot acest video să vezi despre ce este vorba. Dar multe vedete fac filmare în timp ce alți oameni muncesc și bineînțeles vloggerul, youtuberii, etc. etc. stă doar să mânce rahat pe live, pe video, etc. etc. Eu Însă vreau să vă dovedesc că am ambiția să-mi pun casa la punct, după care voi ajunge la concluzia să te invit la un grătărel cu Cătălin Talent. Problema este să încetați cu hate-ul. Am ambiția să ajung undeva sus și vă ajuta din toată inima să încetați cu hate-ul, că nu hate-ul vă va da vouă foarte multă atenție. Eu am să las hate la pământ și am să merg mai departe cu visele mele care pot deveni realitate. Pe data de 20 octombrie, nu cred că o să am o zi de naștere plăcută, pentru că îmi aduc aminte, în 2018 a fost ziua mea de naștere mm, sometime. Așa și așa. Problema este că ziua mea de naștere niciodată nu pot să fiu fericit. Nu înțeleg de ce. Cred că m-am născut prea ghinionist să mă pot bucura de ziua mea de naștere. Sau poate că îmi urăsc uh, viața pentru că am, am venit pe pământ și am fost abandonat și multă lume știe povestea mea. O vedeți pe YouTube, o vedeți pe toate site-urile de socializare. Problema este că rugămintea mea către tine este să distribui live-ul ăsta, să vezi ce urmează când Cătălin Talent muncește la noua casă și eu cu mânuțele acestea singur muncesc. Uitați-vă, uitați-vă atent cum muncesc eu, uitați-vă. Eu singur, uitați bătături, eu singur muncesc și am cerut ajutorul, dar nu mă ajută nimeni. Toată lumea își dă cu părerea, păi n-ai făcut bine, dar nimeni nu se scrifosește sau să facă vreodată așa să zică stai să-l ajut pe zdreanța asta de Cătălin Talent. Nimeni nu vine să mă ajute. Singur o să vedeți că singur muncesc la acest dormitor și numită casă. Vă mulțumesc foarte mult și sper să distribuiți acest video peste tot și urmăriți-l până la capăt să vedeți despre ce este vorba. Haideți să vedem despre ce este vorba. hypnotized down All around this empty town We're searching for the lost and found But you don't care, you're unaware Keep moving like the scars aren't even there It's in the air, like a blazing flare Just stare cause the like this is just a must. Put me in perspective, I'm the deepest in the cut. Everybody tuning in, but this is just for us now. We know I ain't ballin' yet. Hoes wanna holler, oh no, I don't call them back. Girl, let me see you hold it down, we gon' have a blast. Cause I just wanna know what you gonna do with all of that. ain't gotta say a word, I know what's up you can have it all Watch me rip it off, I'll admit it You got me feeling hella loved Even when it's going down, know that we gon' live it up Young shot caller, always been a baller Know that you the one, I can feel it in my heart Yeah, I won't stop charging, We go and come harder I can see you and I, way beyond the stars, girl I can never ever find the right words And there's no way this is real life There's no telling you're the right girl So I can only say that it feels right Amen. we gon' burn it down. Burn it down. We gon' burn it down. Burn it down. I killed it, it's murder. I killed it, it's murder. I killed it, it's murder. I killed it, it's murder. I killed it, it's murder crazy, berserker, I killed it, it's murder, go crazy, berserker, I killed it, it's murder, go crazy, berserker, I killed it, it's murder, go crazy, berserker. ce am terminat tavanul, să vede, am făcut totul singur și o să vedeți. Am terminat tavanul și acum urmează să lipesc pe perete regips și o să vedeți că această cameră va fi ca nou-nouță.